हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग प्लीज़ मेरा एक नया चैनल है Mir Akash M G R subscribe then like share Are you recording? Are you recording, don't think you have any idea how fast I really am. <laughs> रुक तेरे को बताते तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा सारे दादू खाड़ दूंगा <laughs> <laughs> Sam! चल आज मैं भी मार डालूंगा आज मैं मर गया भैया क्यों मर गया कोई को मत बुलाना नहीं मैं हाँ? रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. <laughs> no, no, no, no. नहीं छोड़ूंगा कहा गया मेरा दुश्मन नो नो नो मजा आया <laughs> मैं जा रहा हूँ अरे तू जा रही Do <laughs> it. Do it. Come on, kill me, I'm here. Okay. मार साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले का तुम्हें माँ दुश्मन कैसे हो तुम होगी बेटा ये ये दोनों मेरा दोस्त है और अच्छा, दूंगा और दूंगा सारे दादू खाड़ दूंगा Yeah! मौज कर दी हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर हुआ तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई no no no no ah, look at the top of his head. you hold me. Hehehehe <laughs> जादूगर है विनर विनर चिकन डिनर